ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው በስሙ ጀምረን ያምርባቸዋል ሱናው በስሙን ጨርሰው ያምርባቸዋል ሱናው ነቢ መንገድ አርጎ ያምርባቸዋል ሱናው መረጠልን ከሰው ያምርባቸዋል ሱናው ለነቢዩ ሱና ያምርባቸዋል ሱናው እየተንገበገበ ያምርባቸዋል ሱናው ኢማም በልቡ ላይ ያምርባቸዋል ሱናው ሁሌ እንዳበበ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው